Вітаю, шановне господарство! Сьогодні на нашу кухню завітали наші гості, намісник старшини Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Добрий день. І оглядальник щотидньовіка «Білоруський ринок» Павлюк Буковський. Вітаю вас. А порозмовляти ми сьогодні на нашій кухні хочемо про закон о сродках маси інформації, докладні об змінах і доповненнях в цей закон, і об той ситуації, яка склалася останніми днями з блокуваннями незалежних інтернет-сайтів. Я адразу перайду да пытання да Андрея. Андрей, з пункту гледжання незалежнай журналісцкай супольнасці, якія асноўныя заўвагі да закона, да дакладней да дапаўнення ў зменаў гэты закон? Э, ну, самая галоўная заўвага э, бадаю тым, што гэты закон сфармуляваны вельмі некарэктна і ён дазваляе, Ну, по э, выбору Министерства информации э, достаточно жесткие меры принимать до да, э, разных ресурсов. Э, первое, что кидается в очи, это то, что Министерство э, отримало амаль ничем не обижаванные махчимости э, блоковать сайты. Это на вопрос прописано в законе и э, за распространение информации, якая э, заборонена. Э, законам аб сМ э, законодаўчымі актамі міністэрства інфармацыі можа э, блакаваць сайты нават пасля аднаго парушэння і ва ўнесудовым парадку дарэчы вось гэты артыкул які усталёўвае пералік выпадкаў mm -hmm. э, калі інфармацыя лічыцца забароненая для распаўсюду ён таксама перафармуляваны і зноў-такі перафармуляваны вельмі няўдала на з нашага пункту гледжання у яго ўключаны пункт што забарона можа забараняецца да распаўсюду інфармацыя якая можа супярэчыць нацыянальным інтарэсам рэспублікі Беларусь незалежна ад таго з'яўляецца на аб'ектыўнай ці яна адпавядае рэчаіснасці і зноў-такі хто будзе вырашаць якая інфармацыя можа супярэчыць інтарэсам рэспублікі Беларусь гэта э, зноў-такі міністэрства інфармацыі. Таму паўтаруся э, вельмі шырокія магчымасці э, уплыву на інтэрнэт-прастор, што мы і бачым яшчэ нават да ўступлення закона ў сілу. Ну і да таго, ж ён у законе ёсць яшчэ некалькі палажэнняў, якія абмяжоўваюць ускладняюць дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі іх распаўсюджвальнікаў. Напрыклад, уводзіцца рэестр распаўсюджнікаў, Э, друкаваных сМ ну і тэлевішательных сМ таксама але у першую чаргу звяртаю увагу на реестр распаўсюджвальнікаў друкаваных сродкаў масавай інфармацыі бо э, ствараецца шэраг праблемаў для рэдакцыю напрыклад незалежных сМ якія распаўсюджвалі свае выданні праз торговыя гандлёвыя сеткі невядома ці ўсе у уласны прадпрымальнікі і уладальнікі крамаў будуць звяртацца ў міністэрства інфармацыі каб іх уключылі ў рэестры калі у іх гэтае выданне ляжыць так проста як сапустуючы товар невядома як будуць распаўсюджвацца выданні на некамерцыйнай аснове маланакладныя выданні якія не падлягаюць рэгістрацыі Э, можно подозревать, что у артикул 22.9 КАП э, об э, порушении законодательства о СМИ в выгляде незаконного распространения продукции будет уживаться значно частей. Я уже не кажу про то, про тех бабулек и інших особо, которые в электричках разносят, гандлюют выданиями. Ну и, до речи, сдается, что редакциям зарегистрованным придется принимать на працу тех э, Э, распаўсюджвальнікаў гэтых выданняў якія гэтым займаюцца ну і апошняе што я хочу сказаць наконт закона што яго напрыклад э, павялічаны тэрмін э, калі міністэрства інфармацыі можа прад'яўляць прэтэнзіі да выданняў большым удвая фактычна і гэта зноў такі ну, робіць менш абароненымі рэдакцыі калі наогул можна казаць пра нейкую прававую абарону ў сённяшніх умов Паўлюк, як вам падаецца, чым прычына такога хуткага прыняцця, прычым не публічнага, я бы сказаў, гэтых зменаў закона СМ, бо здавалася б ну, ёжышы пастанова ААЦа аб вынесенні абмежаваны доступ сайтаў, якіх прынцыпе, як, напрыклад, вясны сайт і так неслі абмежаваны доступ без всякихх законаў. Ёсць манаполія на распаўсюд сродкаў масы інфармацыі, был пошты, был саюз рукі, там мы ведаем, што адтуль выкідывалі выданні. Чому это вот, в чим необходимость? Про що казала Ананіч, що вона мала на увазі, про, коли вона казала про годину Ч? Ну я не прысутнічаў на той нарадзе дзе яна гэта казала я прысутнічаў у палаце прадстаўнікоў калі яна прадстаўляла законапраект яна казала пра абарону нацыянальных інтарэсаў беларусі пра абарону інфармацыйнай прасторы ад знешняга ўплыву Э, але адказваючы на ваше пытанне я бы сказал что хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра вырашэнне палітычнай праблемы пераразмеркаванне адказнасці за інтэрнэт з тых тэхнароў ААца міністэрства сувязі якія зараз адказвалі паводле указа нумар 60 на міністэрства інфармацыі якое ну выконвае функцыю тым ліку і палітычную як трапна заўважаюць міністэрства праўды Таму той, той орган, які адказвае за ўсе зарэгістраваныя сМ цяпер будзе адказваць і за незарэгістраваныя ў выглядзе інтэрнэта. І таму мне падаецца, што гэта ну пэўная чыноўніцкая логіка ў гэтым ёсць. Чаму так тэрмінова гэта рабілася хутчэй за ўсё узніклі канкрэтныя пытанні і я асабіста ну у якасці версіі вылучаю з'яўленне такого проекта як спутнік ёсць, портал спутнік бівай які пачаў дзейнічаць у беларусе і яго э, гаспадары э, агенства новости расійская не хаваюць што хацелі адкрыць яшчэ радастанцыю беларусі mm -hmm. і вось цяпер ім трэба будзе сутыкнуцца з дадатковым абмежаваннем не толькі 30 уже 20соткаў это абмежавальная мяжа для замежнага капітала і mm -hmm хутчэй за ўсё гэта створыць дадатковыя праблемы для гэтых выдання хаця гэта толькі версія ну что атрымліваецца что нам чакаць вязку з гэтым ці нам рыхтавацца да кітайскага варыянта цэнзуры інтэрнэта і сродку мас інфармацыі ну тое чаго нам чакаць мы бачым уже сёння калі у Э, заблокаваны шэраг сайтаў папулярных сайтаў навінных сайтаў і грамадства ну, мусіць э, прылагаць нейкія намаганні да таго каб э, атрымаць пэўную інфармацыю заўважу што гэта сёння робіцца без аніякіх законных падставаў але праз пару тыдняў гэта будзе ўжо магчыма рабіць на падставе э, закона аб сродках масавай інфармацыі Э, я падкрэслю, што гэта праблема не толькі сродкаў масавай інфармацыі, не толькі інтэрнэт-супольнасці, гэта праблема ўсяго грамадства, бо яго права на атрыманне э, інфармацыі абмяжоўваецца. І абмяжоўваецца яно яшчэ і таму, што мне здаецца, у сённяшнія падзеі паказваюць, э, што краіна сутыкнулася з эканамічнымі праблемамі, увайшла ў эканамічны крызіс. І я думаю, што часткова і менавіта мэту зрабіць таким больш э, роўным больш роўную інфармацыйную прастору э, роўнай такой як это падабаецца міністэрству інфармацыі магчымасць э, гэту э, мэту таксама э, пераследавалі распрацоўшчыкі гэтага закона і я заўважу што ён быў прыняты нават калі не быў унесены ў парадак э, дня сесіі і у Э, не было і ў плане законапраекту значитчыць што ну, вельмі сур'ёзныя пытанні і ўзніклі сувязі з гэтым на яго унеслі ўжо падчас паседжання і нават у ёсць такая электронная база законапраект нацыянального сходу там гэты тэкст не з'явіўся там з'явіўся толькі праект пастановы палаты прадстаўнікоў ну што таксама сведчыць што гэта рабілася вельмі надзвычайным чынам Я просто паўтару таксама і вам гэтае пытанне, што нам чакаць у наступным годзе, асабля ўлічваючы, што гэта будзе год прэзідэнцкіх выбараў, ці можа гэта прывесці сапраўды да такой тотальнай цэнзуры інфармацыі, як у Кітаі, там ці нейкіх іншых краінах, якія паспяхова змагаюцца з інтэрнетам. Я не думаю, што гаворка будзе ісці менавіта пра у такім глядзішчы, як у Кітаі. Не думаю, што у нас э, будзе э, такая сталая цензура інтэрнэта, сталае фільтраванне. Я паразмаўляў са спецыялістамі, якія аналізавалі, што адбывалася ў нас зараз. Зараз у нас каля ну, па меншай меры 12 сайтаў трапіліся пад тое або іншае абмежаванне, але важна, што да іх Ёсць, не не толькі то што доступ ёсць э, да іх э, ужыты былі розныя меры э, да кагосьці магчыма это была дадос атака да кагосьці магчыма было выключэнне з зона днс то бок по нармальным запаце немагчыма было знайсці гэтае выданне а хтосьці быў полностью выключаны і такое такі вельмі разнастайны падыход у адзін час у гэта не выкарыстанне законных метадаў якія могла бы выкарыстоўваць дзяржавы ну, напрыклад абвесці ўшы нейкі ресурс забаронен у нас для этого ёсць усе прававыя нормы і тады гэта выданне мусіла бы трапіць у пэўны рэестр мусіла бы тлумачэнне чаму на забаронена нічога гэтага не ўжывалася там это падобна на нейкую разведку боем што як якія інструменты працуюць і як іх можна ўжыць і што у у выніку людзі будуць рабіць ну ці выдаўцы гэтых выданняў вось таму все гэта э, ну, такое э, вельмі хаатычнае але працэс не закончыўся мы не ведаем ну, так. як она будзе развівацца а на працягу года перад прэзідэнцкімі выбарамі у нас заўсёды бывае з аднаго боку хваля закручвання гая кастрового боку ну, такая вот у лібералізацыя на вітрыне таму будуць два працэсы і хтосьці з гэтага можа атрымаць карысць Ну а ў завяршэнні я хацеў бы запытаць нашых удзельнікаў што нам всім за там рабіць паколькі як адзначыў Андрей это сапраўды закранае шырокае кола грамадства это датычыцца нас усіх нашага права на атрыманне інфармацыі на яе распаўсюд на выказанне свайго меркавання Андрей Э, літаральна учора было паседжанне рады беларускай стацыі журналістаў дзе мы абмяркоўвалі гэтае пытанне Ну і зразумела мы все разумеем што ў нас не так шмат э, магчымасцяў каб абараніць свае правы але тым не менш э, ну па-першае гэта вырашылі працягваць выкарыстоўваць усе прававыя механізмы дарэчы мы звярнуліся ў аператыўна-аналітычны цэнтр у у управление К э, МУСа, у э, прокуратуру э, с поведомлением об изъяснении злочинства, бо то, что отбывается с блокованием сайта по замежению закона, и оно имеет певные признаки, прикметы состава злочинства. Будем протягивать это день. По-другому мы собираемся все-таки звертаться до Министерства информации, распросовщиков закона с тем, как пьяный патлумачылі э, сэнс гэтых зменаў ну і хаця б паглядзелі ў вочы э, тым людзям якіх э, наўпрост гэты закон зараз гэта змену закону зараз там ставіць вельмі цяжкае становішча зноў такі зразумела гэта у выкарыстанне міжнародных механізмаў, якія магчымы. Але сярод усяго было вырашана паспрабаваць арганізаваць грамадскую кампанію у абарону права на распаўсюд інфармацыі, бо як я ўжо казаў, гэта тычыцца не толькі тых, хто інфармацыю вырабляе і распаўсюджвае, але і тых, хто яе атрымлівае. І вось мне здаецца, што э, гэта вельмі сур'ёзна пытанне ці зможа, сённяшняе грамадства ці захоча оно падтрымаць журналістку супольнасць інтэрнэт-супольнасць і выступіць абарону сваіх інтарэсаў Павлюк як вы думаеце што рабіць нам і ці сапраўды наша грамадства будзе здольна абараніць свае правы а ну ці будзе здольная браніць свае правы мне казаць цяжка але мне здаецца што тым людзям хто думае што трэба змагацца ёсць пэўныя інструменты вось Андрей назваў вельмі шмат я бы да гэтага яшчэ дадаў кампанію па медыя пісьменнасці грамадства бо людзі мусяць разумець чым адрозніваецца тое што яны глядзяць тэлевізар ці тое што начытаюць удрукаваныя газеці чым што такое якасная прэса что такое у Э, прапаганда. Э, акрамя таго важна, каб людзі мелі магчымасць карыстацца сучаснымі інструментамі, якія можна працаваць у інтэрнэце і выходзіць у тым ліку тыя незаконныя забароны, якія мы зараз назіраем. І я разумею, што это немагчыма распаўсюдзіць на абсалютна шырокае кола людзей, але ёсць лаяльнае кола, у выданняў якія пішуць э, з'яўляюцца э, крыніцы альтэрнатыўнай інфармацыі і гэтыя людзі як мінімум будуць зацікаўленыя каб даведацца як абыходзіць гэтыя забароны Я думаю што гэта цалкам рэальная задача і гэта працуе ва ўсіх краінах свету у тым ліку у Китае Ну што ж на гэтай пазітыўную ноце напэўна мы і будзем завяршаць нашу перадачу сапраўды зноўку хтосьці пад новы год э, вырашыў у сказати нам, що нам читати, як нам читати і де нам читати. Ну, але я сподіваюся, що ми справимося з цими викликами. До зустрічі. Бывайте здоровы. Всего доброго.